<laughs> 一つ聞きたいですよ今の IWGP のヘビーもそうだしタイトルマッチってこんなに反則していいのこれヘビーでは机使ってみたりやりたい放題外人がよくこれで会社が OK してるよこんなタイトルマッチでっつってなんであいつらなんか 俺らにとってはものすごい大事な一戦だったよ何年ぶりだろうがそんな関係ないよ何年待ってこのチャンスを掴んだと思ってんだあいつらに勝とうがチャンピオンに勝とうが誰に勝とうがチャンスなんか一つも回ってこないんだよそれをやっと神戸で結果を出してこの両国で第1試合では関係ないやっと試合掴んだんだよこのタイトルマッチを。 それなのにあれだぜよく会社あれだよさすがあなたでチャンピオンですねって言えたもんだよまあでも太一が言ってたよな最後にレフリーがベルトかけたらチャンピオンなんですよまあそういうことなんでしょうしょうがないでしょこれは会社が認めたんだからただ俺が知ってる IWGP というのはこんなんじゃなかったよヘビーなんかそうだよ 猪木さんから始まってホーガンとやって今じゃ机しか使わねえよよくこれがタイトルマッチだなって見てていつも思うよでも俺 IWGP のヘビーに関係ないから見てるだけだけど必ず狂気反則タイトルマッチできねえんだったらあいつらにベルトなんか持たせる意味ねえじゃねえかよ違うのか よっぽどショーとかヨーの方がベルト似合ってるかもしれない俺も IWGP のジュニアのベルト持ってたしタッグも持ってましただけどこんなに軽くした覚えは一つもない一つもない軽いと思いませんなんか反則したいな1や2つ2つ数えりゃ反則 何がすごいのこれお客さんもそんな望んでんのかな俺は望んでないと思いますよまあいつもタイトルマッチがあった後負けたやつってリマッチ権があるんでしょじゃあ次俺たちができんじゃないのまあそんなことだってできないんだろうけどまあ気持ちを切り替えろと言われたらそれまでだけど 次のジュニアタッグリーグ非常に楽しみですね誰が出るか知らないけどあとはこの IWGP の権威をもっとちゃんと戻すべきだと僕は思いますなんか来てこかこらおいなんかあるかおいおい当然な結果だおいおいやってることはなどいつもこいつもこいつも一緒だおいえでもなやり方が違うんだよやり方がえ 使うとこ使ってねえから、えおい使うとこ使えば簡単なんだよはい今日の試合何分で終わったか分かってる人誰か聞いてない聞いてないそれだけ注目もされない第1試合でございましたああロトル相手にこんだけ汗かいたっつうのはなんかちょっと 恥ずかしいな美しくないね美しくないよ俺たちの今日の試合はよあもっとノブさんが言うように使うとこ使って楽で生きるところ楽しようぜおい何なんだおい頑張れ頑張れ頑張れ頑張れお若いやつら頑張れいいじゃねえかそうじゃないからいつまでたっても向こうで吠えてるなんかいるな若いロトルがよ喋れる元気あったらもうちょっとしっかりしろよ <laughs> 最後にスリーカウント聞いたやつがあそこで頑張って喋ってるぞおい 向こうの話聞いてやるよおい